So yun, nakaready na ba tayo? Yun. So yun guys, nandito na naman kayo sa aking YouTube channel. Pasensya na kung medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog kasi medyo natatamad-tamad na din ako at medyo nawawalan na din ako ng gana. Pero ngayon syempre, dito yung mawawalan ng gana kasi sinisipagan tayo mag-vlog ngayon. At yung vlog natin ngayon is puros katatawanan. Titignan natin kung kaya nating hindi tumawa sa araw na to. Kasi ako sanay na akong tumawa eh. Ganun yun. yun. Yun guys, uh, umpisa na natin kasi humahaba yung oras. Yung oras na nasasayang. Yun, first video. Game. Sara mo na yan! Ito yung, ito yung ano, ito yung, ito yung tipong napagtripan ka ay napagtripan ka ng tadana. <laughs> yung tipo na pagtripan ka ng tadana, yung lutog ka putik na yan. Napagtripan ka ng tadana, napagtripan ka pa ng editor. Di ba? Ang galing! Yung sa editor, the best ka. Napakagaling mong editor. Pagpatuloy natin tong video, baka kasi, baka kasi ano, meron pang ibang mangyayari. Ngayon ko na-realize na ito pala yung sa cinema. <laughs> Ginawang kanta. Ewan ko ba? Ano naisip ng mga Pilipino ngayon? Kaya, pagpatuloy na natin. Ta tayo na. Wala na tayong points. Yan kasi. Ewan ko. Tatawa talaga ako eh. Next! Isang palakpak para sa mga taong mahilig mag-edit dyan. <laughs> Ang galing. Next video na tayo kasi napalakpakan na natin siya. Next video. Teka, ano ah? Napakaganda ng aso niya. Ah. In fairness, ang laki. Parang kasing laki na parang kasing laki ko na yung aso niya. Ang ganda. <laughs> Pagpatuloy na natin. Ano? Who? Huwag dyan! <laughs> Huwag dyan! Makiliti ako dyan! Huwag dyan! <laughs> Bakit di ko pigilang tumawa? Parang ang saya-saya ko ngayong araw ah. Yun, tinignan. Ano kaya mangyayari dito guys? Nakapangan natin. And few hours later, ganon. <laughs> Hindi ko alam mo na mangyayari dito ah. umiyak. Siguro ngayon hindi ako matatawa. Kakadiri, putik. Ba't tawakan mo yung tayo ng aso? Nakakadiri lang. Nakakadiri lang. Nakakainis. Tuloy na natin yung video. Eh. Oh, tinamoy yun. Next video! Oy! Ano yung niluluto mo? Adobo. Pero wala rin naman silbi itong niluluto ko. Ikaw rin naman kakainin. Ah, kakainin niya daw ako! <laughs> kakainin! What? Kakainin. Ang sarap. Pagod, di pa ako luto. Iba na pati game yun lang, hindi pa luto. Ba't ka pa man naman kakain kung hindi pa naman luto, di ba? <laughs> Ang cute ni parents kuya dito at ah. tignan natin yung picture. O, oh, di ba? Pikit na pikit. <laughs> oh, takpan natin yan, takpan natin. Takpan natin yan. Masyadong impernising permising po forever dream. Parang nakita na natin yung liwanag at dilim sa gitna. <laughs> Kailangan nating i-blip-blip yan tapos sagyan natin ng emoji na tawa. <laughs> Yun, ganun lang pala. wala na ng short si Tito Tito Budong. Wow, sana all English. Sana all. Yeah. <laughs> Titignan natin yung picture na bata. Titignan natin yung picture. Parang patay. <laughs> Nakakainis. Ang daming nakakatawang video talaga eh. Yan. Why are we still here? Just to suffer. Next video, hindi ako masyado natawa. Doon lang sa mukha. Promise. Cross my heart. Cross. Cross. Daway! Yay! Celebrate tayo! Birthday ni teacher, kaya mag-celebrate tayo. Teka! Hindi ko alam, na naputukan si teacher. Nakakainis. <laughs> yung, yung pinutukan yung teacher mo sa mukha. <laughs> yung mga green-minded dyan, huwag kayong ano. <laughs> so, pasensya na, inayos ko lang yung ano, TV ko kasi yung TV ko, lungat na lunga. Lunga! I'm not gonna fight back what I've become Yeah, I've got bruises where I came from Way na pusing, hanapin kang hindi ko ipipilit kung gusto niya <laughs> ng ganyan. Ang pangit ng sined niyo sa akin na video. Hindi ako, di ko alam kung mamomonetize ba ako nito eh. Puros naman kasi at kabastusan eh. Hindi ko alam. Next video na nga lang tayo. Hindi ko alam. Iyaano na lang natin yan. Sali natin. Kasi hindi ko alam. Mamomonetize pa tayo. <laughs> Alo! Nakakatakot yung mukha mo, bes! yan yung, yan yung ano eh, yan yung kapag ka tinatamad ka talaga tapos ayaw mo sumayaw, tapos pinapasayaw ka. Yan yung pinakamahirap. Kaya pagtisi natin si si Balong. Balong, magtis ka dyan, Balong, kasi matatapos din yan. Medyo bago-baguhin mo lang yan mukha mo para hindi tayo makuha sa dilim, ha? Abi, nakakatakot talaga. Yum! Yun, masasabi ko lang kay Balong ay, pagpatuloy mo lang yan balong para hindi tayo makuha sa dilim. Patuloy mo lang yan. Laban. Stop it! Stop! Actually, yun, may pa-actually tayo ngayon. Ganyan din kasi yung aso ko. Ah, hindi la hindi lang aso ko pati pusa ko kasi yung pusa ko sinusubo ko yung kamay niya. <laughs> sa totoo lang ha, ah, totoo yung sinasabi ko, real things lang talaga na ganun talaga yung mga hayop. Dapat lang natin silang bigyan ng pansin kasi para naman maging masaya sila at maging masaya din tayo kasi pinapasaya tayo ng kahit natin. Ah! ah nakakainis! Nakaka nakakahiyo! Everything my heart, my heart will change. Change video na tayo. Ang angas ng mukha ni Kuya. Parang, na, parang gustong uminom ng Red Horse. Ganyan talaga kapag mga lasenggo, ang, la lakas ng tama. <laughs> Yun, natawa na naman ako. Natawa ba ako? Hindi ko alam eh. Parang na nakakainis lang na alam mo naman hindi mababasag yung bote kapag pinupok mo sa ulo mo, ipupukpok mo pa din. Tapos, magre-react ka niyan, sasabihin mo, masakit, masakit, masakit nung iniwan ka niya. Ah! Pinaikot-ikot at dinurog-durog ang puso mong lagi. Patuloy na natin yung video. <laughs> So, yun guys, tapos na yung ating video ngayon na ah, kung gusto nyo mag-subscribe, eh, pwede naman at i-hit nyo na din yung notification bell at i-all button nyo na din para makanood pa kayo sa next ko na video at sa mga sikat na ngayon, magpapasikat din ako. Sikat, sikat na sikat pa kaysa sa inyo. Yun, so yun. Bye. Bye guys.